Ten a palabra o compañero Rafael Pillado. Queridos amigos, queridas amigas, hoy é realmente un día histórico. Y o é porque hoy nos encontramos aquí, jóvenes, mujeres, personas mayores que ya pasamos ao largo desta vida por loitas diversas. Es un éxito, es un éxito aquí, pero es un éxito a nivel de toda Galicia y de toda España, porque miles y miles de ciudadanos están unánimemente diciendo no a esa posición del gobierno español, rechazando esas políticas. movimento de pensionistas de hoxe e de mañá de novos e vellos é un movimento que nos agrupa a todos aos que votamos X ou Z aos que temos creencias distintas aos que temos ideas distintas pero temos un elemento común a defensa dos nosos dereitos un movimiento unitario y transversal, muy importante, muy importante para un futuro democrático de nuestro país, que nos entendamos todos en torno a objetivos comunes. Pero fixábemos que a lo largo de estos días nos encontramos con mentiras permanentes. como vinte tantos días, Rajoy, M. Rajoy, aparecía para decirnos que había que aforrar por las, para las pensiones. Detrás de esa idea estaba dos. Una, reducir as pensiones actuales. Dos, empuxarnos a forrar para facer pensións privadas, para reforzar os intereses da banca. E iso ao lado nos señalaba que hai que aforrar tamén para poder financiar a educación dos nosos fillos e netos. Escandaloso! E chega estos días chega ao Parlamento e nos di non hai problema cos pensións públicas e ademais nos anuncia non hai problema, pero ademais non se van a subir de ninguna maneira e nos reafirma, se reafirma no 0,25% de incremento é unha constante mentira todo a proyección política deste goberno en relación co, co conxunto da sociedade Decía, na lectura da compañeira, señalaba que aparece con toda claridad que non é cartos. E eu non me vou a repetir, pero coño, se utilizan os cartos para responder ao presidente de Estados Unidos Trump incrementando no 8% o presuposto de defensa sencillamente para responder á presión dese nazi, joder van, falan das autopistas, e é, é decir, se rescatan autopistas, Antonte, unha. Eu fixen un recorrido un día e en ese recorrido iban en paralelo unha autovía pública, gratuita e ao lado construída unha privada. O que rescatan non son autopistas públicas, rescatan autopistas que fixeron os seus amigos facendo trampa. E para rematar algunhas ideas máis. Unha, a presidenta do Fondo Monetario Internacional fai xa unha serie de meses, por non decir anos, nos anunciaba unha idea brillante é que a xente de hoxe vive moito. Claro, recordades,